tänkte spela en polska från Ore. Eh, och eh, Ore, det ligger ju, vad ska man säga, nordöstra Dalarna. Nästan upp mot Hälsingland. Och eh, har ju lite drag av Hälsingelåtar och mera Österdalslåtar. De här, den här låten brukar kallas för systerpolska. Och det beror på att det finns en till låt som är väldigt lik den här. Alltså väldigt lätt att blanda ihop de där två. Men då man, brukar man kalla dem för systerpolska. Eller systerpolskor. Och eh, om det här är nummer ett eller nummer två, det tror jag beror på i vilken ordning man råkade lära sig dem. Jag tror att jag lärde mig den här först. Därför är det här för mig systerpolska nummer ett. Men för en annan spelare, spelman så kan det vara tvärtom. Så att systerpolska från ordet, en av dem. Båda går i G-moll. Och en av dem låter ungefär så här. <clears throat> Men eh, det här är ju en låt som man kan göra väldigt mycket olika saker med. Men jag försöker att spela en gång sakta med lite av de drillar som jag brukar göra. ju liksom då dagens version av den här. Den, den råkar bli så. Men jag är mer nyfiken på din version. Det ska bli kul. Hej då!